everybody and welcome to Geeks Me. I'm Samar Almir and I'm here to give you the first episode of Geek Week. اليوم بنتكلم على the new 3DS which is presented from Nintendo. Um, they added a new analog stick which has which features new buttons like they have four buttons now on the analog stick. بعد عندهم new 3D system and it doesn't get affected بال angles uh, نفس قبل فهاي الشيء الجديد اللي ضافوه في الجهاز طبعا uh, الجهاز جديد لحين ما صار ريليست برا لحين ما حد عنده اياه وما نعرف متى اصلا بيطلع لكن عندهم شيء جديد اسمه amiibo it's uh, it's accessible with amiibo which is طبعا اللي تقدر تاخذ character وتحطه on the screen and then you get involved with the game وبعد صار أسهل تو بروسس وذت أسرع من الجهاز القبلي بس في شيء واحد أن الألعاب اللي تشتغل في هاي الجهاز ما بتشتغل على اللي توه طالع بعد 3D اللي قبله يعني فأنتوا ايش رايكم في هالموضوع؟ هل هو شيء جيد ولا مو اوكي؟ خبرونا على الكومنتات ثاني news عندنا هو Minecraft It's everybody knows it يعني It's a really popular game Um, Hain is going to be released on Xbox One. Um, it's going to be released tomorrow on the 5th of September. So يلا يمعوا بيزاتكم وروحوا اشتروها. وثاني شيء بعد سمعنا انه بينزل على ال PS 4 um, ما ندري متى بالضبط بس ان شاء الله ينزل بعد لمحبين البي اس 4 also عندنا ال price بيكون 19.99 دولار واللي عندهم already الجهاز اكس بوكس 360 بيكون discount حقهم 4.99 خبرونا شنو رايكم عنها عقب ما تلعبونها Destiny, a popular game that's going to be available in new consoles, PS4, Xbox, everywhere. في شيء عجبنا وايد في هالموضوع ان Bungie تعاونوا مع جوجل و they created something نفس ال Google Maps في planet view website. اوكي؟ okay? So the Planet View website هو you can actually تشوف ال maps مال اللعبة على الخريطة نفس Google Maps بالضبط. So it's very interesting. It's gonna be released 9 9 and روحوا حصلوها بسرعة وبعد خبرونا رايكم فيها أول ما تلعبونها. Capcom أعلنوا إن 2 Resident Evil games بيطلعون in 2015 Resident Evil Revelations 2 and The HD remake للعبة الأصلية مال Resident Evil حد exciting news and I'm sure everybody's looking forward to that لاصحاب البي اس 4 عندنا نيوز سبيشلي حقكم انتو بس عندنا تو نيو جيمز توهم عطونا الريليس ديت انه متى بيطلعون بيرسونا 5 بيطلع في 2015 وبعد عندنا بلاد بورن which is the new Demon Souls exclusively حق البلاي ستيشن 4 Um, it's gonna be out on February 2015 أسرع من ما توقعنا فإحنا توقعاتنا من جيكسمير لكم إنه في 2015 ما بطلعون من البيت <laughs>